Selamat sejahtera dan sawadikap sahabat-sahabat semua EP ke-12 Kali ini special sikit sebab kami akan bawa sahabat-sahabat mengenali dua destinasi dalam satu video Destinasi pertama ialah Ngohian dan kemudian kita teruskan kayuhan ke destinasi kedua iaitu Private Garden Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. EP kali ini kita buat kayuhan di Balik Pulau, Pulau Pinang. Destinasi pada EP kali ini ialah ke Ngohian dan juga Private Garden di mana dua lokasi ini menggunakan laluan yang sama. Permulaan kayuhan pada EP kali ini bermula di Jalan Penara, Balik Pulau, Pulau Pinang atau koordinasi 5.35688,100.239502 Jarak kayuhan laluan ini adalah lebih kurang 7.6 km dengan ketinggian 540 meter. Sekarang jom kita turun padang menyaksikan video kayuhan untuk EP pada kali ini. Okey sahabat-sahabat, jadi sekarang kita berada di Jalan Penara di atas sebuah jambatan. Okey, uh, di sini kita akan jadikan tempat permulaan untuk kayuhan kita pada pagi ini. Okey, jadi kita akan mula pengiraan permulaan daripada sini. Okey untuk pergi ke Ngohian dan Us dan juga private garden di atas okey, belakang okey jadi untuk tidak membuang masa jom Jadi sahabat-sahabat Kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2km Daripada titik permulaan okay. Jadi sampai di sini Kita akan jumpa beberapa uh, simpang okay. Jadi jalan yang betul ikutlah Kita hanya perlu ambil jalan straight okay. Guna jalan ini untuk pergi ke jalan sebelah sana Sini juga boleh dijadikan tempat untuk kita parking kereta okay, Ada tempat Ah, boleh support dalam 2-3 biji Doreta okay, untuk kita buat aktiviti hiking ataupun kayuhan naik ke ataupun private garden okay, okay. jadi kita teruskan perjalanan kita menaiki curuan yang pertama okay. kita akan jumpa satu simpang di sini uh, saya rasa simpang ini tak begitu rumit jadi kita kena guna belok ke sebelah kiri untuk naik ke gunung jom kita teruskan Okey sahabat, kita sudah buat kayuhan 4.5 km daripada titik permulaan. Okey. Jadi sampai di sini kita akan jumpa dengan satu simpang, boleh dikatakan simpang 4. Okey. Di mana kalau kita teruskan perjalanan straight ke sebelah sana, kita datang daripada sini ya tadi. Okey. Kita kita teruskan perjalanan akan pergi ke Air Tam Dam. Okey. Jadi hari ini untuk pergi ke Ngohian dan uh, private garden kita akan gunakan jalan di sebelah kiri. Okey, untuk pergi ke Ngohian. Jadi di sini kita boleh berehat ketika kalau sahabat semua keletihan ah, uh, ataupun kita boleh jadikan tempat uh, assemble point, checkpoint untuk tunggu sahabat-sahabat kita yang uh, berada di belakang. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan perjalanan kita. sahabat Jadi kita sudah buat kayuhan sedikit daripada simpang tadi Kalau ikut jarak daripada permulaan ialah 4.7 km okay. Jadi di sini kita akan jumpa satu simpang Y okay. Di mana jalan untuk pergi ke Ngohian dan juga private garden Kita akan gunakan uh, jalan sebelah kanan Jadi uh, jalan sebelah kiri akan bawa kita ke destinasi lain Okey, jom kita teruskan perjalanan. sahabat-sahabat jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 5.4 km daripada permulaan tadi okey jadi kita sudah sampai ke simpang untuk pergi ke Ngohian okey jadi kita akan berehat di Ngohian bos ketiga jadi kita gunakan jalan di sebelah kiri jadi sekarang kita ikut uh, kakak Aruan pergi ke Ngohian dulu okey jom Lah semua. Jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 6.3 km. Jadi sudah berjaya sampai ke uh, destinasi pertama iaitu Ngohien. Okay. Jadi di sini pemandangan dia sangat cantik di belakang saya. Di sini boleh lihat pemandangan uh, balik pulau. Jadi destinasi seterusnya kita akan pergi ke private garden. Okey. Lagi sedikit atas Ah, daripada Bohian ini di mana merupakan satu lagi destinasi yang cukup cantik. Jadi kita teruskan perjalanan. Jom. sahabat-sahabat Jadi kita sudah sampai ke private garden Okay uh, ah, Di mana jarak kayuhan daripada permulaan kita Lebih kurang dalam 7.6km Okay Jadi syabas untuk semua Perjalanan kita datang ke sini Semua jalan adalah jenis jalan bercurap Tetapi kecuraman bukit di sini agak mencabar jadi sampai setakat ini saja video untuk EP kali ini. Okey kita jumpa lagi EP EP seterusnya. Okey. Jadi untuk kali ini sekian. Terima kasih. Kepun Krab.